ayat Al-Fatihah. Wong sawangsul dadi wong seluman bajul seto. Apa ora Aku duwe gusti sesembahan. aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, aduh, aduh bagong. Awakku panas. Diblono ya. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panajawa, aku, aku ra kuat nyongko kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora kowe? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andanku Bajul Seta. Waduh. Dadi aku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing adus aja wong lanang ning khusus wong wedok wah senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga Aku kowe wong e senengane gawe senengane wong liya dadi kuwi termasuk ngibadah gawe bungae wong liya termasuk ngibadah mula aku kuwi arep apa-apa ora iso temomo iya Lagi ini? Iya. Nek kue teluk karo aku, kue kapok. Kue bantu karo aku. Bantu apa? Mestinya kue uke kekuatan. Iya. Kue duwe aji jaya kayu Aku jaluk. Orang kita siji loro Wenehno aku, mentak nggone aku males ngudi tuwa lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyane jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ana sing ngalahke pusaka ning Raden Janaka. Pusakamu sing ngantik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing ngantik. Sing kira-kira ki Janaka kewilangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep maresmu ditubuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora. Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Tenane. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung. Nganggo. bongong jadi iya apa kuning? iya mesti kuning sak untune matamu siluman es kalah selomongan sembilan ora ojo ojo ojo panas awakku panas ah gini wedi pajak ke ampuh banget ora sing ngembari yo yo tak jaluk ke pangwasaning jim Moga-moga ku iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi ngene. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Wulatan Bagus ini Tapi tapi Nang Nyerani nyanganong Jo Nyaman yang ngoyo menggunang Gunjal pamit Ning aku ngurut Ura perjoyo Ura perjoyo mày có đặt nhà bằng putih. đại quy về bụt đi ngang cái đấy ngáp mùi gì à rồi qua lo xe lùm mặn bắt ta lên đi ngang cô ôi ngapusi wae rupane jebagong rupane jebagong Wo. Nek sandangane wis janaka, iki nganggo salon ngene iki. Iki sing nganggone konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. rai kok kaya cor-coran cor-coran dasmu seluman ngonek rai kok cor-coran eh masalah yang penting aku jaluk pengaitu ngene sama ki bajul apa? bajul seto sakliane raden janoko kok aku iso malik apa-apa? iso carane? kue nyebuto jenengku ping telu apa sing kok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Ngene nganti dombelane Janaka nek pusane-pusane Janaka tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Ngene nganti Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggung tahu dipenyet. Lho. tahu di banyaknya nik nik nik remote ah remote Wah, aku bisa kena raden jalan kok cinoko wis kena mangkal tuh aku ndak selak sumpek sumuk nyawang kowe ngang aku nyebut jenemu raso manis tenok golein yang kali ngendingi